ルータンチワワのモ メモタンチャンネル今日は武器をいっ メモたんチャンネルゃゃゃゃゃはあはあはあみんなどうだったかな僕の演舞どうどうどうどううんうんうんよかったかな <laughs> ありがとね